नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर भाइयों पर ईडी के छापे नई दिल्ली में रेनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर भाइयों बलविंदर मोहन सिंह और शिवदर मोहन सिंह के घर पर ईडी की टीम ने छापे मारे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की गई है दोनों पर पैसों की गड़बड़ी का इल्जाम लगा है रेनबैक्सी और जापानी फार्मा डाइची सेक्यू के बीच का मामला सालों पुराना है दोनों कंपनियों के बीच विवादित मामले का निपटारा करते हुए सिंगापुर की अदालत ने रेनबैक्सी को आदेश दिया था कि वो डायरी थैंक यू को 3,500 करोड़ रुपए दे रेनबैक्सी ने रकम नहीं चुकाई इसी के खिलाफ डाइची ने सुप्रीम कोर्ट